päivää. Tuossa olisi vieressä ravintola oli, niin voisi lähteä tota, syömään sinne. Joo. Joo, onnistu. Joo, kiitos. Moikka. Kuuluu paljon hyvää tästä ravintolasta aikaisemmin. Joo, tää kuulemma on. Voi sopii. Kyllä. Toi on kuulemma hyvä toi. Täällä on erikoinen. Joo. Ne keitotkin vaikuttaa aika hyvältä. Mm. Niin paljon valinnanvaraa. Joo. Moikka! Mitäs tänne sais olla? Me ei olla ruoan suhteen vielä päätetty, mutta me otettais siis tota vettä molemmat. Ja... Joo. Jos on vielä hetken aikaa. Niin... Okei, no me tuon sitten vedet. Kiitos. Miten sitten tuon ruoan suhteen, Oletteko jo kerennyt päättämään? Joo, mä ottaisin ton vihreän salaatin. Joo. Mulle samasta, mutta mä pähkinän. Joo, okei, okay, hetki pieni niin tuonne pöytään, niin voin sitten nää tästä samalla ottaa. Joo, kiitos. Saanko sulle olla? Joo, kyllä kiitos. Mitäs se viime projekti? No sitten suhteellisen hyvin vähän oli jotain pientä ongelmaa sen. Kun se Joonetan tuli pari kertaa, sillä oli sairaan poissaoloja, niin meni vähän myöhään sen, se suunnittelu siinä. Niin. Mutta jos kun se tervehtyi, niin kyllä se ihan hyvin meni. Joo, ei ollut sen enempää ongelmia. Nee. Joo. Milloinkohan ne sinne ruuottu? Tässä olisi nämä, eli Markkinan kanssa ja ilman. Joo, kiitos. Kiitos. Onpas hyvän näköistä tähän. No on kyllä erittäin hyvän näköistä. No niin, maistuiko ruoka? Joo, oli kyllä erittäin hyvä. Joo. Joo. Otettaisiin lasku tähän samaan. Joo. Se on mulle tosi hyvä, joo. Joo, oli. Ja tuosta noin 1980. Joo. Tässä, okay. Joo, kiitos. Kiitos. ruoasta. Kiitos. Tosiaan Maurista. Sitten takaisin työn touhuun. Joo.